приветствую тебя по очередной серии Metal TV. Сегодня мы подведем итог моему проекту Angel of God с альбомом Дисгармония. Посвящается заключительный слоган, так сказать, о альбоме Дисгармония. Ссылочка сейчас появится на мой, мою серию с моим первопрессом Макс Рекорд 99 -го года. Сейчас появится ссылочка на мой первопресс 99 -го года на Макс Рекордс формате сети. Вот так вылетел. сейчас появится ссылочка на мой репресс на CyberMax Digital на формате сети. И сейчас появится ссылочка на мою серию первым репрессам на Depressive Lucian Records, Vibrio Шакал Records. Вот. И сегодня я расскажу в этой серии о репрессии, на первом репрессии на стороннем лейбле Гульмис Records половины этого альбома а именно агрессивной ее части в стиле авангард, black death, metal. Все, подписывайся на мой канал, включай колокольчик. Пока-пока.

Um...